nkutegeezaako gwe muganda wange yali mu kumpuliriza nti omusajja ono gwe twogerako bwe bamu ku basajja abakoze investiment ez'amaanyi enyonyini ddala mu ggwanga erya uganda okussaako n'ebweru we uganda omusajja uh, gordon wava muno musajja muna bizinensi era nga ebimu ku byakoze ne investiment ze kansooke mbikuyitiremu wano ogenda kakasa ensi nti ddala mulimu abantu abaali bakola ate ne bainvestinga awo omusajja godoni wava munno akulembera kampani gye bayita spear group of companies oba giyite spear group spear motors limited ngere eno bakugu nnyo iranga yebadde basasanya emotoka za Mercedes Benz mu gwanga Uganda si Mercedes Benz zoka wabula emotoka zibaita ekika kya Jeep wamu ne Dodge emotoka zibaita Chrysler zibaita Fiat and Jitos fa zinozo na brands za amanyo nyinyi dela ngira ze zimu ku motoka ezikya sinzo okubeze bay na dalamu gwanga ya fe Uganda no kuza fordinga motoka zonna zibadde zisinziira okuva mu spear motors ngaera eno ekulemberwa omusajja gordon wava muno takomyeko kokka ayina gye bayise wava fm ngaeno nayo private radio station eweereza ku mikutu egyewala nateera mu nsi uganda uh, omusajja gordon wava muno aina mu kitwandiise partnership ate n'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi onyini ddala mu kampuni gye musinga okumanya era abasinga kwe musinzira okulabira ttivi ze mukozesa ewaka emanyikiddwa nga star times digital satellite television star times uh, ng'eno ekola omulimu gw'okuba nga esaasaanya ttivi signate oba esaasaanya ekifaananyi mu tivi ez'e uganda gwe tivi gyoyina waka omusajja ono a yinamu shares oba akulembera ekitongole kino ekya star times ajjukira uh, nti tutebwa mu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna uh, mu ngeri eya habo ate ngaebintu ebibira nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 7 5 26 02 uh, bbiri ne musanvu zero musanvu taano abiri mukaaga zero bbiri ana mu bbiri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga batuukawo oba nga obakubirako funa obujjanjabi nate era awamu ne banaffe aba j events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku video wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku ssimu ya mtn 077 58 50658 MTN 077 wamu ne airtel 070 8108054 airtel 070 uh, ah, omwami ono alina ekizimbe ekimanyikiddwa nga spear house nga spear house yeno head office e mwatambuliza business ez'emmotoka ng'era esangibwa ali ku ginger road mu kibuga eky'e kampala ekibuga kina street eno kye kimu ku bibuga mu kampala ebikyasinze okuba ne business ez'amaanyi ezitambula atereeza abagagga mu ggwanga uganda ah, godoni wava munno ayina kampuni emanyikiddwa nga wave water limited nga bano bakolanga amazzi ne gadistributingibwa mu ggwanga uganda amazzi ga mineral water aga wave water era abasinga mwaganywanga naye nga omwami ono godeni wava munno ye yali nyini kampuni eyo newankubadde wave water yatuka time nebanga ne collapsinga neva ku market oba ku industry eyamazzi mu gwanga uganda omusajja ono weegendeza nnyo business zakola zibeera unique zibeera zanjawulo zibeera business ziri ezawukana naddala ku small skills bannauganda ze baba baagala okutandika business endala gye yateekawo oba investment endala gye yakola yakola gye bayise gm topeco limited gm tumpeco limited ngendo ekola ebintu ebikwatagana n'ebyuma muno bamanufacturinga number plates ezemotoka bu traffic road signs obwo bupande obubeera ku makubo obugamba slow go ahead bumanufacturing wa company eya wava mu nogodon kuno tebakoma okuba manufacturing era bakola billboards ez'ebyuma bakola fanica bakola emifaliso egyobuvunanyizibwa egya spring egyebeeyi bakola ziunipots bakola ziwilbalo bakola trucks ate era n'emibiri gya baasi bagizimba bwegendereze nnyo worth ne economy ye uganda omusajja ono aginamu percentage nnene nnyo nnyo okusinziira ku bintu byazze akola n'okuinvestingamu imagine okuba ne kampuni ngaekola ebyo byonna byonna ate era abantu abasinga bye batagala kwenyigiramu so abanauganda abasinga bebanoonya bainvestinga mu bintu byanjawulo omuli amataka bingi nnyo nnyo ddala naye no bizinesi zonna ziri unique ate bizinesi ziri ennene ezawaggulu ezitamala geeyimbwamu omusajja ono alina kye bayise fanse fanica limited nga bano bayingiza era nga basaasaanya fanica owa office era n'owomu nnyumba akyasinza okuba owebbeeyi ate era ali mu quality eri ey'abagagga bagiyita fanse fanica limited eno yonna kampuni ya musajja omu gordon wava muno atakomyoko ah, alina gye bayise wava books limited nga bano bakugu nnyo mu kubanga ate bafulumya obutabo obwa textbooks ze muyinza okubanga mumanya kusomera eyo n'ebiwandiiko ebirala ebyenjawulo mu ggwanga uganda alina kye twandiise nakwell mixed farm ng'eno efulumya amata amalungi efulumya ennyama wamu n'ebibala okuva mu nakwero ng'ate era nakwero kitundu kisangibwa saidi ze manyangwa oba mumanyi saidi ze gayaze yabanga genda ekalagi yewasangibwa ekitundu kino eky'ennakwero musajja mugagga nnyo musajja ayina responsibility nnyingi nnyo musajja yaweebwa ekitiibwa mu makerere university musajja ayina kyetwandise obuyivu era nga ye musajja amanyikiddwa nga profesa ow'amaanyi mu nkumba university era musajja entrepreneurship entrepreneurship mubamanyi nnyo ebiseera ebisinga bakola ekintu kinene nnyo okubeezaawo emirimu wamu n'okucreatinga emirimu mu ggwanga uganda n'okuyamba abantu omusajja godon wava munno musajja mufumbo ate era ayina abaana ab'obuwala okossaako n'abaana ab'obulenzi ajjukira nti tutebwamu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna mu ngeri eya habo ate ngaebintu ebibira nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 7 5 26 02 bbiri ne musanvu zero musanvu taano abiri mukaaga zero bbiri ana mu bbiri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga batuukawo oba nga obakubirako funa obujjanjabi nate era awamu ne banaffe aba j events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku video wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku ssimu ya mtn 077 58 50658 MTN 077 5850658 Airtel 070 054 Airtel 070 054